papers quadriculats són un exemple per la societat. A diferència dels humans, no els importa el color del seu pelatge, sempre són un exemple per la societat. La diferència dels humans no s'importa el color del seu pelatge, sempre junts plegats. Intenten emprendre el vol a la pau unicorn. Ferran Palau. Muchas gracias.